એડવાન્સ ફંક્શન પરના આ સ્પોકન ટ્યુટોરિયલમાં તમારું સ્વાગત છે અહીં હું તમને નાનો કેલ્ક્યુલેટર પ્રોગ્રામ કેવી રીતે બનાવવું તે બતાવીશ આપણે એવા ફંક્શન સાથે કાર્ય કરીશું જે તમને વેલ્યુ ઇનપુટ કરવા માટેની પરવાનગી આપશે પછી એક ગાણિતિક ક્રિયા અને પછી આ પાસેથી વેલ્યુ મળશે તેથી આપણે અગાઉ કર્યું એ જ પ્રમાણે ફંક્શન બનાવીશું હું તે કેલ્ક કહીશ અને પ્રથમ હું મારો બ્લોક બનાવવા જઈ રહી છું અહીં અંદર હું લખીશ નંબર 1 નંબર 2 અને ઓપરેટર હવે આ એક આંકડાકીય વેલ્યુ હશે આ પૂર્ણાંક અથવા દશાંશ હશે તે ઉપયોગકર્તાઓના ઇનપુટ ઉપર આધારિત છે આ પણ તે જ સમાન હશે અને આ એડ સબટ્રેક્ટ મલ્ટીપ્લાય અથવા ડિવાઇડમાંથી કોઈ એક શબ્દમાળા હશે હવે આપણા ફંક્શન અંદર આપણે કોડ બનાવવાની શરૂઆત કરવાની જરૂર છે હું સ્વિચ સ્ટેટમેન્ટ અંદર બનાવવા જઈ રહી છું હું સ્વિચ કહીશ અને સ્વિચ કન્ડિશન મૂકીશ અથવા તેના બદલે સ્વિચનું ઇનપુટ OP મૂકીશ હું આ માટે બ્લોક બનાવીશ અને કહીશ case is equal to plus પછી આ આગળ વધારીશ હું એક નવું ટોટલ નામનું ચલ બનાવીશ જે num1 સમાન હશે જે અહીં ઇનપુટ પ્લસ નંબર 2 છે હું તે સેમિકોલોન સાથે તોડીશ હવે સ્વિચ સ્ટેટમેન્ટને ફંક્શન સાથે જોડીને આ કરવા માટેનો આ કદાચ ઘણો સરળ રસ્તો છે તો તમે અન્ય સ્ટેટમેન્ટમાં અને અન્ય ફંક્શનો અંદર બધી અલગ અલગ પ્રકારની બાબતો વાપરવા માટે સમર્થ હશો તો મેં પ્લસ માટે કેસ બનાવેલ છે તેથી ઉપયોગકર્તા દ્વારા આપવામાં આવેલ જ્યારે પ્લસ સમાન હશે ત્યારે આપણી પાસે num1 માં num2 ઉમેરાયેલ હશે હવે આપણે નીચે જઈ અને અન્ય કેસ બનાવવાની જરૂર છે જે માઇનસ છે હું લખીશ ટોટલ num1 num2 આપણે નીચે સ્ક્રોલ કરીશું ખાતરી કરો કે તમે બ્રેક કર્યું છે આપણે હવે આ કોડની નીચે નકલ કરીશું અહીં આપણે કહીશું મલ્ટીપ્લાય અને અહીં ડિવાઇડ કહીશું અને ખાતરી કરો કે તમે અહીં ચિહ્ન બદલ્યું છે હવે જો અહીં શું ચાલે છે તે ન સમજાય તો અમને ઈમેલ મારફતે સંપર્ક કરવા માટે સંકોચ ન કરશો મને આશા છે કે દરેક સંભવિત સમસ્યા આ રીતે ઉકેલાશે ડિફોલ્ટમાં આપણે અનનોન ઓપરેટર ઇકો કરીશું ઠીક છે ચાલો હું જોઈ લઉં પછી આપણે ફંક્શનને બોલાવવાનું શરૂ કરીશું મારી પાસે કેલ્ક્યુલેટર અથવા કેલ્ક નામનું એક ફંક્શન છે જે ઇનપુટ તરીકે નંબર લે છે પછી બીજો નંબર અને પછી ઓપરેટર જે ક્યાં તો પ્લસ માઇનસ મલ્ટીપ્લાય અથવા ડિવાઇડ હોઈ શકે છે જેમ તમે કદાચ મારા અંકગણિત ઓપરેટરના ટ્યુટોરિયલમાં જોયું હવે આપણી પાસે સ્વિચ સ્ટેટમેન્ટ અંદર છે જે આ OP ને એકાઉન્ટમાં લઈ જાય છે જે દાખલ કરીશું તે એ લેશે હવે જો તે પ્લસ બરાબર હોય તો યાદ રાખો તે આ સ્ટેટમેન્ટમાં તેને બદલી દેશે તે લખવા માટે સરળ છે અને ખૂબ કાર્યક્ષમ છે જો તે પ્લસ સમાન હોય તો આપણે ટોટલ નામનું નવું ચલ બનાવીશું તે દાખલ કરેલ પ્રથમ સંખ્યા અને દાખલ કરેલ બીજી સંખ્યા ઉમેરી તે સમાન થવા જઈ રહી છે અહીં આપણે કહીશું જો માઇનસ હોય તો પછી ચલ ટોટલ યાદ રાખો ચલ ટોટલ દરેક કેસમાં ક્યાં તો માઇનસ અથવા પ્લસ માટે એક જ વખત સુયોજિત કરાશે તેથી આ ટોટલ ચલ નંબર નંબર નંબર2 થશે અને એ જ પ્રમાણે મલ્ટીપ્લાય અને ડિવાઇડ માટે પણ સમાન છે હવે આ કંઈ કરશે નહીં આ રિફ્રેશ કરો હવે જો આપણે આ પૃષ્ઠમાં દાખલ થઈએ તો અહીંયા કશું નથી કારણ કે આપણે આપણા ફંક્શનને બોલાવ્યું નથી હવે આપણા ફંક્શનને બોલાવવા માટે જેમ તમે જાણો છો આપણે ફક્ત કહીશું કેલ્ક અને અંદર આપણી વેલ્યુઓ મૂકીશું ચાલો આપણે તેને બે સંખ્યાઓ આપીએ ધારો કે 10 અને 10 અને પ્લસ ઠીક છે તેથી તે 20 થશે હવે જોઈએ કે શું થાય છે જ્યારે હું આ રિફ્રેશ કરું કંઈ નહીં થયું શા માટે કારણ એ છે કે આપણે આ ઇકો નથી કર્યું આપણે માત્ર એક ચલ તરીકે સુયોજિત કર્યું છે તેથી આદર્શ રીતે આપણે શું કરીશું આપણે કેલ્કના આઉટપુટને ઇકો કરીશું હવે આ ક્ષણે આ કંઈ ન કરશે જો આપણે તે ફરી રિફ્રેશ કરીએ આપણને કંઈ નથી મળ્યું કારણ કે ત્યાં કોઈ રિટર્ન આઉટપુટ નથી તેથી દરેક કેસમાં આપણે કહેવું જોઈએ રિટર્ન ટોટલ આ શું કરે છે જો તમે ફંક્શનને એક ચલ તરીકે સોચો છો તો તે ફંક્શનની વેલ્યુ ટોટલ તરીકે સુયોજિત કરે છે જેમ જેમ તમે રિટર્ન લખો છો તો જે પણ તમે અહીં લખો છો તે ફંક્શનના બરાબર કાર્ય કરશે તેથી આપણે કહીશું રિટર્ન ટોટલ અને આપણે તેની નકલ કરીશું અને તે દરેક કેસ માટે નીચે પેસ્ટ કરીશું ઠીક છે તેથી સ્પષ્ટ રૂપે આપણે તે અનનોન ઓપરેટર માટે કરવાની જરૂર નથી આનું કારણ એ છે કે અહીં કોઈ ઓપરેટર નથી મળ્યા અહીં આપણે આ રીફ્રેશ કરીશું આપણી પાસે હજુ પણ કંઈ નથી અનુમાન લગાવો શા માટે આ કામ ન કરવા માટેનું કારણ એ છે કે મેં આ ફંક્શનની અંદર એકો કર્યું છે તે એક ભૂલ છે તમે ફંક્શનનું કૌંસ જોઈ શકો છો તે અહીં શરૂ થાય છે અને અહીં સમાપ્ત થાય છે હું તેને અહીં નીચે મૂકીશ જ્યાં તે હોવું જોઈએ અને પછી તેને રિફ્રેશ કરીશ તે 20 આવ્યું છે ઠીક છે તેથી આપણા ફંક્શનની મદદથી આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે 10 10 20 છે તો ચાલો કેટલીક અલગ વેલ્યુઓ મૂકીએ જેમ કે 13 અને 7 અને ડિવાઇડ ચાલો જોઈએ આપણને શું મળે છે ઠીક છે આપણને એક લાંબો દશાંશ નંબર મળ્યો છે તો તમે જોઈ શકો છો કે આ ખૂબ જ સારું ફંક્શન છે જે આપણે બનાવેલ છે આપણે આપણો પ્રથમ નંબર બીજો નંબર અને ઓપરેટર મેળવ્યો છે અને સ્વિચ સ્ટેટમેન્ટ મારફતે તે શોધશે કે કયું છે અને તેને સંબંધિત કાર્ય કરશે જો તે નક્કી ન કરી શકે તો એન અનનોન ઓપરેટર એરર આપવામાં આવશે તો ઉદાહરણ તરીકે ચાલો એ લઈએ જે માન્ય ઓપરેટર નથી જેવો આપણે રિફ્રેશ કરીશું અનન ઓપરેટર આપશે અહીં એડવાન્સ ફંક્શન પરના આ સ્પોકન ટ્યુટોરીયલ સમાપ્ત થાય છે આપણે જોયું કે આપણે વેલ્યુ ઇનપુટ કરી શકીએ છીએ અને પછી રિટર્ન કમાન્ડની મદદથી રિટર્ન આવતી વેલ્યુ એકો કરી શકીએ છીએ આઈઆઈટી બોમ્બે તરફથી હું કૃપાલી પરમાર વિદાય લઉં છું જોડાવા બદલ આભાર